يا بنت ما تبقيش خايبه دوري على مصلحتك الدنيا دي اهم حاجه فيها الفلوس الفلوس يا ماما ودول بيلعبوا بالفلوس لعب عايزين تعرفوا الحكايه كامله ومن البدايه تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله وقبل ما نبدا حكايتنا يا ريت نعمل لايك واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويدوس على الكل عشان توصلوا كل جديد حكايتنا ويلا نبدا حكايتنا انا بدر عندي 26 سنه بشتغل في المقاولات ابا عن جد ويوم ما اتولدت بابا شالني وفضل يقول ما شاء الله يا حنان بدر منور سبحان الله تبارك الله ايه الجمال ده ده بدر في ليله تمام ردت ماما وقالت خلاص يبقى نسميه بدر وبعدين ربنا رزقنا باخويا عيد سموه عيد علشان اتولد يوم عيد الاضحى واخر العنقود اخت ندى دلعت البيت ونورته كان بابا دايما يقول الولد سند والبنت زهرة البيت وجماله وكان بابا ياخدني معاه الصلاة وخاصة صلاة يوم الجمعة كنت بحس بيه وهو فرحان بيا ويعرف الناس عليا ويقول لهم ده بدر ابني بابا زرع فيا حب الصلاة من وأنا صغير صحيح وأنا عندي تلاتة أو أربع سنين ما كنتش فاهم يعني إيه صلاة كانت الناس كلها بتصلي وأنا أفضل أجري في المسجد لكن بابا كان منبه عليا يقول لي العب براحتك في المسجد بس اوعى تطلع بره عشان خاطر العربيات لكن لما كبرت شوية ودخلت المدرسة كنت بقف في الصف جنب بابا وبصلي كبرت وكبرت جوايا حبي للصلاة بقيت بحب الصلاة جدا وخاصة في المسجد لكن لو ظروف شغلي اضطرتني أن أصلي لوحدي أو في البيت بيبقى غصب عني طول عمري بحب بنت خالتي اسمها ولاء لكن عمري ما حاولت أكلمها أو حتى لمح لها عشان كنت بقول اللي مرضهوش على نفسي أو على أختي ندى مرضهوش لبنت خالتي وخبيت حب في قلبي وكل ما بكبر بيكبر حبها جواي عندي شقة في عمارة العيلة عملتها على ذوقي لكن الفينش الأخير طبعا قلت ده تعمله ولاء هي اللي تختار كل حاجة على ذوقها وانا عارف ان ذوق ولاء عالي قوي لكن بما اني عارف ان جوز خالتي مش موافق على اي حد الا لما تخلص جامعه عشان كده عمري بقى 26 سنه وانا مستنيه لغايه ما تخلص جامعه وهي سمعت من ماما انها نجحت في البكالوريوس والحمد لله النهارده ان شاء الله هفتح ماما في الموضوع عشان تخطب لي ولاء علمني في كل مكان هي إيه في المطبخ في الريسبشن يا مو حنون انت فين يا قمر لقيتها بترد علي وبتقول لي انا هنا يا بدر انا قاعده في اوضه النوم تعالى ايه ده يا حنون ايه اللي عاملاه في وشك ده ده ماسك زبادي بالخيار خلي الوش منعلط كده ومنور يا بدر وانت محتاج يا حنون ده انت قمر لوحدك اه يا اونطجي قول لي بقى عايز ايه ايه المطلوب يلا بلاها ماسك قولي بقى بدر عايز حاجة من ريحتك يا ماما حاجة من ريحتي عايز شرب مثلا طب عايزه ليه الألغاز الغاز يا بدر في ايه عايزك يا ماما تخطبيلي صفاء بنت خالك بيني وبينك البت زي العسل وقمر كمان ما اخترت يدي يا بدر صفاء بنت خالي مين بس يا ماما دي في اولى ثانوي هو حد قالك انا عايزه اتبنى طفله انا عايزه اتجوز يا بدر ما تحيرنيش معاك وتعالى على الدغري كده قول لي عايز مين عايز ولاء بنت خالتي يا ماما انا عارفه ان هي خلصت جامعه خلاص يعني مفيش اي اعتراض لو كلمنا باباها ما لقيتش غير ولاء يا خايب ده قالوا في المثل من جور السيد يسعد هو احنا ناقصين يا ماما والحمد لله فلوس عشان تبقى غنية ولا فقيرة تفرق معانا يعني دخلت أوضتي وسبت ماما تكلم خالتي وقالت لها ازيك عامله ايه يا هاله ايه اخبارك يا حبيبتي ازيك وازاي الولاد اهلا يا حنان ازيك يا حبيبتي عاش من سمع صوتك فينك ازيك وازاي الولاد عاملين ايه كلكم ازاي بدر وابو بدر كلكم عاملين ايه يا حبيبتي وندى عامله ايه وحشاني والنبي اقول لك ايه هلا يا اختي احنا عايزين ولاء بنتك لبدر امتي رايك ايه يا حبيبتي قول لابو محمود قول عليه ماشي ما انت عارفه يا حنان الكلمه كلمته والشوره شورته عموما يا حبيبتي ربنا يقدم اللي فيه الخير قفلت ماما التليفون مع خالتي وقعدت تقول لنفسها أيوة يا هالة طول عمرك تقيلة يا أختي يلا ده التقل صنعة تحكي دايما عنها وتقول رغم إن أحوالها المادية مختلفة تماما عن أحوالنا أنا بابا مقاول كبير وظروفنا متيسرة جدا هي جوزها موظف ومرتبه على قده لكن طول عمرها قنوعة عمرها ما بصت لعيشة غيرها ماما ندهت عليا وقالت لي تعالي أنا وبابا عايزين نتكلم معاكي لقيت ماما محضرة عصير المانجا قلت في سري ربنا يستر حاكم أنا عارفة لما ماما بتعمل عصير كده بالمنظر ده وبتقدمه آه ما قمة طارق آه يا ساتر استر يا رب وبدأت ماما كلامها بص لها كده لقيتها بتقول لي والله يا بنتي ولا دعوتي باين لها استجاب الله أكبر الله أكبر كل ده وأنا بشرب العصير ماما بتقول إيه هي بتقول فوزير رمضان كملت بقى بس ابتسمت ابتسامة عريضة وقالت لي أخيرا يا ولاء أخيرا يا حبيبتي ساكتة برضه هقول لها إيه اتقدم لك حد يشرف بصحيح أهو أهو كده العرسان وإلا فلا هي طبعا مستنية أقول لها عريس مين يا ماما لكن أنا أصلا ما يفرقش معايا مين ولا مش مين لقيت مفيش فايدة بشرب العصير بيني وبينكم كان طعمه جميل قوي حكي ما أنا عارفة ماما لما يكون مزاجها رايق تعمل أحلى شوية عصير مانجا كملت كلامها يعني ما سألتش يا بت يا ولاء مين العريس لك يا بت هو انت أكلة سد الحلق ما كانوش شوية عصير دول وكملت الوصلة الجميلة بتاعتها ده بدر بدر ابن خالتك مش قلتلك مال وجمال وحسب ونسب هذه الجوازات يا بنت انت سعيدة مبختة بيني وبينك هو بدر ده قمر بدر وهو بدر منور يا بت آه آه يا ولاء واللي ما أقولكيش على الفلوس اللي معاهم يا بت دول بيصيفوا في الساحل الشمالي ويشتوا في الغردقة آه مبختة مبختة يا ولاء مبختة قولي لي بقى أقول لخالتك إيه؟ حاكم هي مستنية الرد حسيت إن أنا مش عايزة أرد أنا عايزة أتخانق حاسة إني في حالة فوران لكن أنا عارفة ماما كويس وكمان بابا موجود أخدت نفس عميق عريس ايه اللي بتتكلمي عنه يا ولاء لا قالوا فاتحه ولا لبسنا دبل لان يا ماما بابا هو اللي قال لي كريم مش عايزين نقرا فاتحه وانا نلبس دبل الا بعد ما تخلص امتحانات وتظهر كمان النتيجه يعني المفروض دلوقتي ان كريم هيجي عشان يقرا فاتحه ويلبس دبل نروح نقول له ايه فركش يا بنت ما تبقيش خايبه دوري على مصلحتك الدنيا دي اهم حاجه فيها الفلوس الفلوس يا ماما ودول بيلعبوا بالفلوس لعب بص يا ماما انت وبابا انا يتجوز كريم يا انسي موضوع الجواز ده خالص لقيت نفسي ببكي وادعي ربنا يخرجني من الازمه اللي انا فيها لان انا عارفه ماما لما تحط حاجه في دماغها يلا السلام وفضلت افكر في كريم بقول لنفسي اقول له لا ما ينفعش اقول له مش عايزه كريم يزعل من اهلي وياخد موقف وأمي كانت دايما تقول النسب زي اللبن الحليب لما يتعكر عمره ما يرجع تاني وأنا عايزة كريم يفضل يحب أهلي ويحترمهم وخصوصا إن والدي اداله كلمة وفضلت أقول يا رب يا رب دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير أقول لنفسي أنا مش ممكن أتصور لو مجرد يخطر على بالي إني أتجوز حد غير كريم بأربع سنين كان جاري في السكن ومعايا في نفس الجامعة هو هندسة وأنا تجارة ما دخلت الجامعة كان هو في سنة تالتة واليوم ما عرفته هو بيحافظ عليا عمره ما حاول ولو مرة واحدة إنه يقابلني بره الجامعة لما خلص الخدمة العسكرية جه جري وتقدم لي ده كريم دلوقتي مستني نحدد ميعاد الشبكة ابتدى أقول يا رب ماليش غيرك يديني أخرج من الموقف ده يا رب على خير يا رب مش عايزة حد يخسر حد ولا عايزة أزعل كريم من أهلي حتى خالتي تزعل مع ماما بسببي ولا أنا حتى أضطر إني أتجوز واحد أنا مش عايزاه ابتدع ربنا حسيت إن دماغي دماغي هتنفجر من كتر التفكير مش عارفة أعمل إيه لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى هداني هداني للفكرة دي أخدت رقم تليفون ابن خالتي بدر من تليفون ماما قلت الشارع ومشيت بعيد عن الشارع بتاعنا لمجرد إني خفت إن بابا يشوفني ويعمل مشكلة ماشية وأنا مترددة أكلمه ولا ما أكلمهوش بس ما كانش قدامي أي حل بس قلت أبدأ بالكلمة الحلوة يعني بمعنى أنفخه علشان أعرف أطيره إزيك يا أستاذ بدر عامل إيه؟ أهلا وسهلا مين معايا؟ أنا ولاء بنت خالتك رد بفرحة وقال أهلا أهلا إزيك يا ولاء عاملة إيه؟ إيه أخبارك؟ أنا عارفة يا بدر مستحيل أكون في مشكلة وأنت ما تحاولش تساعدني وتخرجني منها مشكلة إيه كفالة الشر طمنيني حد عندكم في حاجة في مشكلة خالتك بخير وجوز خالتك وإخواتي أنا اللي واقعة في مشكلة يا بدر أنت محتاجة فلوس يا ولاء قولي عايزة كام أنا تحت أمرك لا فلوس إيه يا بدر الموضوع مش كده خالص الموضوع من غير إحراج يا ولاء انا ابن خالتك يا ستي في ايه اتكلمي انا تحت امرك بص انت ابن خالتي وتعز عليا علشان كده انا مرضلكاش تتجوز واحده وتاخدها من خطيبها اللي بتحبه صدقيني انا مش فاهم حاجه ممكن توضحي اكتر انت يا بدر لما تقدمت لي خالتك هترجع في الخطوبه بس انا عمري ما سمعت انك مخطوبه يا ولاء ايوه احنا ما عملناش خطوبه رسمي الناس تعرفها بس كريم اتقدم لبابا وبابا وافق عليه وكريم كان منتظر ان انا اخلص امتحانات الجامعه اخر سنه وبعدين نعلن خطوبتنا رد بزعل هو اسمه كريم هو انت بتحبيه ولا لا صدقيني انا ما اعرفش حاجه ولو اعرف انك مخطوبه هتقدم ليه حصلت وما تخافيش يا ستي مش هخلي الموضوع يجي من ناحيتك خالص طمني ولا طبعا في اليوم ده ما كملت الشغل وفضلت أمشي بالعربية ومش عارف رايح فين بحاول أفك وألوم على نفسي وأقول مش دايما السكوت أبلغ من الكلام كان المفروض أقول لها من زمان إني بحبها هي يعني كانت تعرف منين إني بحبها أو مرتاح لها حد آه يا عم بدر طيرت البنت الوحيدة اللي كنت بتحبها ولما رجعت البيت وعدى يوم واتنين ما فتحتش موضوع ولاء تاني مع ماما هي فهمت لوحدها والموضوع اتقفل وبعد سنة لقيت ماما بتقول لي فضي نفسك الخميس الجاي عشان فرح بنت خالتك وكملت كلامها وقالت عقبالك أه يا حبيبي أما أشوفك كده في الكوشة وأنت متهني مع عروستك ربنا يعدلها لك يا حبيبي يا رب راح سلمت على العروسة والعريس وحسيت إن أنا مخنوق لكن ما ينفعش امشي لان ماما واختي كانوا هيمشوا معايا اخر الليل فاضطريت اطلع بره القاعه واتمشى في الجنينه هناك قابلتها كانت قاعده وهي كمان كان شكلها مخنوق زيي اهلا يا انسه انت اكيد من اهل العريس وعرفت ازاي ان انا من اهل العريس عشان انا ابن خالة العروسه هو اكيد عارف اهلي كلهم يعني أنا رحيل أخت العريس وأنت بقى اللي مقعدك هنا مخنوقة برضو حسيت إن أنا عكيت في الكلام مخنوقة إيه بس لا قصدي يعني الصوت عالي دوشة القاعة جوه دوشة قوي صح صح يا رحيل أحس نفسي كل ما جاء أكحلة أعميها رحيل إيه مش المفروض أقول لها أنسة أيوة فعلا الصوت جوه القاعة عالي قوي قلت أفصل بس وأرجع تاني بس المرة دي اتعلمت الدرس بقيت على اتصال برحيل وبينت لها مشاعري قلت لها إني بحبها واتقدمت لها واتجوزنا والحمد لله ودي كانت حكايتنا إن عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته